Kung ikaw ay may mahal, tumawa ka. Kung ikaw ay may mahal, tumawa ka. Kung ikaw ay may mahal, buhay mo ay sisikla. Kung ikaw ay may mahal, mahal ka ba? Mahal lukak kuday, halok lang sa ubay. ikaw may gusto ko. Ganong ako nga ana may uban. Maghalok yun daday Milagi ko kay wa ako'y gusto Erog erog Unsa erog Erog erog intang nga yutay Sana sinaing ka na lang Para ko nakalimutan na kita Sunog kang hayop ka <laughs> 오빠 미쳤어? 오빠 미쳤어? <gasps> 왜 저래 진짜? <clears throat> 왜 저래 진짜? Dear ex, makita ko lang na umiiyak ka dyan sa bago mo. Masaya na ako. Okay tagal kitang hinanap Okay tagal Check, check, test mic, check. You know our love is meant to be. Bang salang. <laughs>